This is Rina's Kitchenary at ngayon ay iti-share ko sa inyo ang aking chicken adobo with oranges. So, let's start! So, i-marinate lang natin sa soy sauce, oyster sauce, black pepper, uh, garlic, onions, and ginger ng konti lang. Tapos, ilagyan natin ng 7-up. At kapag nahalo-halo na natin yan, imimix natin yan at imarinate for 1 hour or 30 minutes. So, imix lang natin mabuti. So, magpilit muna tayo naman sa mga besh. Tapos kapag heat na yan, ayan, ilagay natin ang ating chicken. Isang putsa lang muna natin natin hanggang sa mag yung kulay niya. Tapos giling-giling lang mga be. Giling-giling natin ng konting-konti. Ayan, para mas sumarap ang ating ating adobo. <laughs> o, diba? so, <laughs> kapag nag-iba na yung kulay niyan, ilalagay naman natin siya sa ating preferred na plate. So, transfer muna natin sa saglit. Tapos magigisa tayo. So, lagyan ko lang siya ng butter. Ayan lang natin na mag-melt ang ating butter. So, mix lang dyan. Tapos, kapag melt na yung butter, ilagay natin ang ating garlic, onions, at ginger. So, sabay-sabay na natin. Okay lang yan. No problem, mga besh. Hanggang sa lumabas yung aroma ng ating mga ingredients kapag translucent na yan, ay ilalagay naman natin ang ating ground pepper. Kaya dapat hindi <laughs> So, ayan, lagay na natin ang ating ground pepper. At kapag naamoy na natin ang aroma ng ating ground pepper, ayan, i-mix-mix natin ng konti. Ay, ilagay na natin ang ating chicken kapag naamoy na natin. So, lumabas na yung aroma ng chicken natin. So, ayan. So, at lagyan natin ito ng sili mga kabesh. Ayan, gusto ko yung sili. Pero optional lang yan mga bes. kung gusto nyo may sili or wala. So, takpan muna natin. Ayan, oh, malayo sa akin yung takip. O, ayan, takpan muna natin saglit. Ayan, at kapag uh, ano, o oh, yan, open na ulit natin pagkaraan ng ilang sandali. O, oh, i-mix natin ng konti. Tapos, ilagay natin ang laurel. At ang laurel dito sa Dubai ay napakalaki. O, ayan <laughs> guys, ang laki. O, diba? Kaya isama na natin yan. Iba ang laurel dito sa Dubai. Napakalaki. At lagyan natin ng hot water. Yan, lagyan natin ng hot water guys. Hindi natin nalagyan ng cold water para hindi mabigla yung chicken natin. So, takpan lang natin ng ilang minuto at habang pinapakulo-kulo natin, eh, sumayaw-sayaw tayo, sumayaw-sayaw tayo para lalong sumarap ang ating chicken adobo with orange sauce pagkaraan ng ilang minuto, ayan, kumukulo na guys. Napagod na ako kakasayaw. Oh my gosh. Ayan. Medyo luto na yung ating chicken. So, ilagay natin ang ating orange juice at ang ating orange sauce. Ang star ng ating chicken adobo. Ayan, lagyan din natin ng konting lemon. Or kung walang lemon, it's okay, vinegar. So, ayun guys, haluin natin. Ayan, haluin natin para magtantay ang lasa niya. Ayan. Takpan ulit natin. At para maamoy natin ang sarap ng ating chicken adobo with oranges. So, pag-alaran ng ilang minuto, ayan, luto na siya mga guys. Chicken adobo with oranges. Mmm, ang bango-bango. Naaamoy ko ang sarap. So, ayan na, let's play it na ano tayo mga best. Lagyan natin ng konting sesame seeds. Yan, bubulan natin yung sesame seeds. Tapos, lagyan natin ng wedges na orange. Para talagang chicken adobo with orange zest. Ayan, lagyan natin ng parsley sa gitna. Para maganda naman yung plating natin. O, diba? Bongga. Bonggang-bongga ang ating chicken adobo with orange sauce. Pinasarap at pinabog ang chicken adobo. Ito na ang ating chicken adobo with orange zest. Chicken adobo, chicken adobo with orange zest. Chicken adobo, chicken adobo with orange zest. <laughs> Bye-bye! Please subscribe to my channel. Chicken adobo. Sing a double with oranges. Don't forget to subscribe. God bless. Ingat po kayo palagi.